2019年の2月以来のベトナムから出国しますよし終わりどうもありがとうございました <laughs> いやいや、あ、久しぶりだやばい2年半ぶりに国際線来ましたまあいろいろね書類が必要だったりね しますから、はい、ちょっとね無事に、えー、目的地へ着けるように祈ってます <laughs> それでは行ってきますえきだいやバンコク来ました二年半ぶりの海外バンコク まあ、気候一緒だからねあの <laughs> なんとも言えないんですけどでもやっぱバンコク都会だわホーチミンに比べるとだいぶ都会ですやっぱいいっすねはい <laughs> 早速あのやっぱタイにもタイ住みます芸人の先輩います大先輩あっぱれ小泉さんにお会いしたいと思いますうーめちゃめちゃ緊張するそれでは行きましょうレッツゴー あすみませんちょっとインタビューよろしいですかいやちょっと今急いでるんだってすみませんなんすかお願いしますなんすかいやなんかあれもしかして映画とか出られて違う違う違います違いますはいちょっとやめてください事務所通してください事務所なんかその闇営業 OK って聞いてますけどいや違います事務所通してあの原始人事務所通してください原始人事務所移動してたあれスポットじゃないです私原始人事務所なんで あっぱれさんああれラッキョええラッキョウさん高校の先輩久しぶりだな久しぶりです二千十九年12月17日以来だなええよう覚えてるのちゃんと調べてきたんだよ <laughs> あっぱれさんと合流しましたいやなんでよじゃないんですあっぱれさんちょっといやそっちよりこっち座ってくださいよ 何いや何じゃえめちゃめちゃ態度悪い先輩回ってんのこれ回ってますよすいませんどうもどうもいやいやいやサリカオンオフ激しいこんにちはどうも大好きます芸人のアッパレ小泉ですよろしくお願いしますさあ来ましたアッパレさん、はい、ありがとうございますこちらこそありがとうございますいや縁も竹なんですけどもねはいということで、えー、早くないこれ早くないはるばる来てくれていや2年半ぶりに会ったのに早くない2019年の12月17日以来だからはい12月17日 以来ですですからね新喜劇の万国公演やっていやそれ以来なんですけど、はい、本当積もる話がねえー、ない、ないのじゃあもう終わりだな、うん、それだけで、まあ、元気です以上ですねいや元気そうで何よりです、まあ、元気は元気ですよ一応はどうですどうですって何なの何にも考えてきてないいや緊張してるんですやっぱその 言ったら大先輩とやっぱ久しぶりに会う時ってなんかこう大先輩でもないでしょ別にだってそんないやいや大先輩大先輩まあそういう自覚はないから分かんないですけどいやでもそういうね先輩だったらやっぱりこうああすいませんなんか恐縮ってなるじゃないですか恐縮しなくていいですよだってカメラ回ってるしいやカメラね回すならお前金払えよみたいなのもあるじゃない、まあ、それは言ったけどそれは言ったけど金払えだ今その金の方でちょっと お金の分だけは話しますよ2000バーツ今回もらうからいやいや2000ドンね2000ドンね、うん、2000ドンもいくら10円っす安終わりどうもやてました <laughs> いやいや10円だったらもう俺だろこれでもう1分2分だろそんなの <laughs> いやいやダイヤル Q2 だったもんいやいや1分2分喋ってくれた10円で10円で結構安いですちょっと単価安いですか私全然僕もね久々に会うんで、はい、ちょっとまあお土産いやそんな気付かなくていいいらないから、まあ、大丈夫いい気付かなくていいからしまいしまいじゃあ やめときますけどもいやくれねえのか本当に <laughs> そういう本当くれないシステムだと思わなかったいや本当ねまあ本当ちょっとでも言ってもほらベトナムって僕行ったことないですからお土産っていうかそういうのすごい気に気になるんですよベトナムでは、はい、なんかわりかし人気というかなんかなんですかねあの福岡とかにある、はい、そのひよこまんじゅうとかじゃないですかあ,、あいう感じですかねじゃあポジション的にはご当地ならではみたいなそうそうそうそう神奈川で言ったら鳩サブレ 福島で言ったら鴨の卵みたいな、はい、はい、熊本で言ったら神代湖神返しはい、熊門せんべい熊門せんべいまだ熊門まんじゅうですかそういうの見たことないですそうですか、はい、そんなのと一緒ぐらいのこのこちらをちょっとあすごい新茶おまんじゅうですかいやいやそんなのないですよこんにちはまんじゅうないです <laughs> ですかバインピアって言いますバインピアですね いや意外になんかやっぱうち <laughs> の相方と一緒にそういうのやってるからそうちょっと発音うまくなって別のチャンネルですけどあのアジアすいまあ勝手に安田経験ってチャンネルを、はい、僕は井出君の相方中川君と一緒にやってるんですけど、はい、そこでやっぱりね井出君から対応を教わって井出君は僕です中川君からあ違う中島君からねいやいや中川君合ってます合ってます中川君から聞いてるから、はい、そうなんですかそう 野球行こうぜ <laughs> 僕も行きたいですっつってなんで出てってこないんですか奈良ちゃんなんてええー、っつってなそさんもその話は置いといて <laughs> はいはい、はい、菓子パンみたいなケーキみたいな、はい、ちょこれをね食べていただきたいなああぜひぜひありがとうございます今食べるんですか、はい、カメラ映ってるねだからだろうだからかだからだろあそっか <laughs> 誰の今真似したんですかだからだいや俺俺の俺です井出の真似したあああ月経みたいじゃないなんかこれ ね日本のお菓子でありますよね月餅ね月餅みたいな月餅ってその女の子あ間違えちゃった月餅ね本当に間違えましたガチです今ねこの月ゲみたいなやついやゲゲはゲゲゲのゲしか来ないですよねじゃあちょっとどう、はい、ここかぶりついてるかぶりついていいです全然いたきますねいやこれ結構え何これ ああえ嘘でしょちょっと待ってこれさはいあのいやななんだろうなドリアンとかしますよしあのご名答でございますここにあのうっすらとねこれ見えますかねうっすらとこのドリアンの絵があるんですけど要はドリアンが入ったまあまんじゅうというか、まあ、ケーキ ちなみにソックちゃん助川さんの味がする助川さんいやドリアン助川さんじゃないのよ俺助川さん好きなんだけど、はい、ドリアン自体は結構苦手なんですよあ苦手なんですかあのねえちょっと泣いてます大の大人が泣いてます <laughs> 本当に涙できちゃった今これ本当に涙出きちゃってえ本当に苦手なんですか生のドリアンの新鮮なやつは大丈夫なんですけど、はい、このドリアン加工したやつとかって結構苦手なんですよマジで あそうなんですかすっごいもう本当美味しいってやりたかったんですけどこれガチで泣いちゃったガチで泣いちゃった泣いちゃった泣いちゃった40歳のおじさんカメラの前で泣いちゃったえマジですかいやでも俺なんかタイってドリアンやっぱいっぱい売ってるしかも今これ撮ってるのが、まあ、5月後半ですけど、えー、6月6月どんな嘘つこうとしてるんですか <laughs> 今ちょうど時期でこの前田舎の方カオラクとこ行ってきたんですけど、はい そこで食べたドリアンは生ドリアンはあ美味しいなでもまあちょっとまあ匂いがあれだけど美味しいなとか言ったけど、まあ、これも別まずいとかじゃないですよそのちゃんとフルーティーな味がするんですけど匂いが本当再現されてるからだから入ってますもんだよね、はい、だこのその僕の苦手な部分が凝縮されてるから <laughs> ギュッとしてますギュッと凝縮されてねあいい香りじゃなくて鼻腔をつんざくような鼻腔をつんざいとつんざいちゃったんだよねこれ悪いもんじゃないよ美味しいしね けど俺苦手だからいやすみませんなんか俺そのねタイにこんだけ今言ったら7年ぐらい住んでるじゃないですか、はい、だからその好きかなと思ったんですよいやタイもそうそんな好んで食わないの唯一あれマンゴーは好きだよ、はい、とかスイカは、はい、ドリアンはもうそんな食わないのよそうなんですかそうちょっとねこれは スタッフがこの後美味しく食べるスタッフいないんですよここにスタッフいっぱいいるんでね実は食い巻きが今 <laughs> 目の前に50人ぐらい誰もいないるんでちょっとすみませんもう一個あるやん、はい、いいってもう一個ドリアンあるやんドリアンあるやん、えー、もうもうないやん <laughs> いやいやあるやん <laughs> えそうだったんですねすいませんいやでもなんか喜んでいただけたようで僕も嬉しいですこれ嬉しんじゃないからね え違うんですか泣いてたのは「入れちゃんありがとうドリアン好きなんだよ」って泣いてたわけじゃなくて、はい、離婚を積んだだからなったわけですねでもこれを機にじゃあドリアンもちょっと食べれるよねねなっていただけたらなっていう意味も込めてドリアンはせっかくいただいたんでちょっとすごいすごいすごい <laughs> はい、ということでまさかでした多分僕後で怒られますけども、えー、僕はこれからもあっぱれさんに こちらのバインピアをお土産に、えー、持っていきたいと思いますそれではありがとうございました本当二人に申し訳ない終わりよければあなたはよしよし交交代。